nađi jednom čerem. Ja sam Samo da vas pozna da će vam znači prečkan nalog, da jedan omalazavan stupan. Ja, dođi I sad sam bio red. Sad sam bio red. Mogu li ja koju riječ? Jako sam nešto rekao, a ja uraditi. Ja ne znam hoće sa mnom. Tražit ću dozvolu da šetam gradom. Podnijet ću zahtje u oštini, podnijet ću zatim policiji da mi dozove da šetam gradom. Morat će odgovorit ili će me odbit ili će reći da šetaj. Sljedeće ću trasti da mogu govorit, pa ili će me odbit ili će reći moš govorit. Da mogu disat u ovome gradu, i to mi moraju odgovorit. Da mogu jest, i to mi na to mi moraju odgovorit. Znači na sve mi moraju odgovorit. Ako ne odgovore, znači rekli su mi, nemoj šetat, nemoj govorit. umri, stavit ću crnu kofu preko očiju, krenut ću tamo preve kao da, ja sam spreman da me ubiju, da su oni spremni, ne znam, hvala. Ja sam malo pročitala zakon o javnom redu i miru u našem kantonu, pa sam našla i ovo da buka motora, sirene, stvaraju silnu buku. Ja nigdje nisam naišla na tu odredbu zakonu da pištaljke stvaraju buku. Toga nema. Pa zato bi ja voljela da i ovdje se obraćam našoj dragoj policiji, da mi oni kažu koji je član, koji stav tačka zakona to predviđa da se kažna, pištanje kažnjava i zapravo kolika je čujnost decibela ovoga megafona. Ja ne znam da li neko od vas ovdje stručna da procijeni kolika je čujnost decibela. Ne znam. Kamo vi? Gospodine ime vašeg A zašto? Što vas legitimišu? Što sam građanin. Što ste građanin? Je li imate neko bolje objašnjenje za legitimisanje ljudi? Možda što sam se zgoje, Roman, ali... Jeste pričali s Gojerom? Ma jesam iz Zagreba. A to je novi zločin u Mostaru. Da ćete nam i malo dokument vaš. Aha, dobro. Hoćeš ti da snimaš dok ja dajem dokument? Može se. Pusti, imaju pravo. Ama ja ću platit sve, pa ne boj. Ima sud, ja da... Nemojte, imaš da snimaju. Ja ću Bešliću, pa Bevandi. Pa sudi, pa neće... Mi ćemo prijatelj, sad pa gramo vi svoj posao. Pa koji? No, uredio, uredio. Pa Samo tačna adresa stanovanja imaš. Dobro. A možete naći da ne znaš što je ovaj gospodin drži. Mi radimo svoj posao, ali ti mi stanje. A zašto je dobio kaznik? Ovaj Ko je rekao da je dobio kaznik? Kolega je rekao da ćete... Ovaj- da. I ja sam čuo. Pa Pitu da sam to je, to je. Vama, gospodine, nismo ništa dužni, da, to Ja sam gospodine dužni. Mi smo da vršili naš službeni vranje. Doviđenja. состояние, вечно